大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师。这样，信心若没有行为，就是死的。我信，故我行。今天来到第二十六讲，神要对你说什么？ 你要听话，故此你们要顺服神，不要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。故此你们要顺服神，不要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。我们都听说过“军令如山”。 那当然，这个解释就是你当兵的人，在这个军令底下呢，有些时候啊，对啊错啊，你都没有办法抗拒的，因为军令如山，你就是需要去服从。如果你没有去服从的话呢，那可能就是军法。 处理哇，这是非常严重的这个事情。那这要告诉这我们一个关键的，就是当兵的，就是在军令里面的管制和控制啊，你就是要绝对的听令。那今天我们作为一个基督徒呢，啊，来到今天的这个经文。 我们大前提先说了，我们就是天国子民，然后我们说我们是天他我们的天父，然后我们是他的孩子，然后我们也说他是主人啊，我们是仆人，他是我们的国王，哎啊，我们是他的这个手下啊，这些都有一个概念，就是他在上，我们在下啊。 这个经文呢，今天的经文就告诉我们，故此，也就是说，因此，你们要顺服神，不要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你。所以这里有一个相当关键的，那就是由神跟魔鬼啊，两者都是有一个增长啊。那如果这个神存在着，哦，那魔鬼他就。 会离开你。如果这个魔鬼啊，在当中影响着你，啊，有些时候呢，啊，我们就渐渐的远离神。所以在这里，这个神还有魔鬼的事情，在这里是我们一眼看得出的。这跟前面的经文其实大前提里面有一些的相关。 因为在前面我们都说到，就是既然是在教会里面，都是属于上帝的孩子啊。这个，但是为什么有好斗啦，有呃贪恋呢？有爱世界啦，有爱厌乐啦，有与神为敌等等这些的表现？诶，在教会吗？基督徒信了主后啊，怎么会有这些种种的表现呢？ 那我们大家更熟悉的，哎呀，哥林多教会里面还有更多更多的问题，我们可以说是，哎呀，乌烟瘴气。诶，这是属上帝的地方啊，这是上帝的子民嘛，啊，怎么会有这种表现呢？但是经文呢，其实就是告诉我们有一个关键的因素，就是因为我们没有顺服神。当你没有顺服神的话，那你啊就。 啊，被魔鬼所左右、所影响着，所以你们要顺服神啊，要抵挡魔鬼。当你顺服神，你就说明你是抵挡魔鬼；如果你没有顺服神呢，那也就是说你没有抵挡魔鬼啊。魔鬼呢就在你的左右啊，常常的有意无意的啊，可以说是有机可乘呐啊，有意无意的。 来试探你啦，怂恿你啦，搅扰你啦，刺激着你啦，啊，那这样的话，请问基督徒的我们，我们常年累月啊啊，在这个魔鬼的试探啊笼罩之下，然后呢，时不时 <laughs> 来跟你搅扰着你，刺激着你啊，来影响着你。 啊，然后灌输许许多多这个，啊不对、不好、违背圣经的话，啊，都是围绕着你。我请问你，作为一个基督徒的我们，你以为在这样的一个笼罩之下，你能够站立的稳而不失败吗？其实说实在的，我们所谓的近近朱者赤，近墨者黑。 啊，就是你靠近这什么？如果你靠近的，就是和魔鬼一直在影响影响你的许许多多的这些的可恶的啊，不对不好的事情的话，我请问你，你站立的稳吗？说实在的， <laughs> 没有几个人能站立的稳的。但是我们在这里就要被提醒，你们要顺服神，不要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑。 所以顺服神呢，那就不是我们常常哎听听到你要听你要顺服吗？上上主日学你要顺发啊，感觉到顺服就好像是一个名词这样啊，称呼啊啊，然后听一听啊，基督徒啊，你要顺服，你要顺服。其实这个顺服，它就变变成是一个严重的事情，因为你不顺服神的话。 那就等于什么？等于魔鬼就没有离开你，他就是在你的周围。如果你顺服魔鬼，就知道没有机可乘，知道你是爱上帝的，知道你听上帝的，魔鬼也没有愿意再花时间在你的周围来搅扰你了啊！他就跑到别的地方去了，对不对？所以他觉得没有必要了，他就会逃跑。 但是，假如你不顺服神，啊，你不顺服神，他就有这个机会了，那他就在你的面前，常常来教导你。所以，我们可悲的是，基督徒常常都会有祷告天赋，甚至就是我们在呃念主导文的时候，啊，念主导文的时候，哎呀，我们说祷告，祷告什么？祷告试探远离我们。那我们自己祷告的时候，啊，我们也祷告上帝呀，啊。 啊，让我们远离这些不好的环境啊。好，我们看起来，我们常常祷告说，我们要离开啊这些不好的环境啊，离开啊不好的事情啊，我们不要被试错，不要被试探，我们要远离，然后过圣洁的生活。但是，当你这样祷告的时候，你有没有想到，那关键在哪里？其实关键就在你有没有顺服神。 如果你顺服神，魔鬼就远离你，那你就不会被搅扰啊！如果你顺服神，你就抵挡了魔鬼，魔鬼呢就在你面前没有任何可有作为的。所以今天作为基督徒的我们，不要将这个顺服这个课题当成是一个说说的一个名词。那我们很可惜，很多时候。 我们基督徒呢，特别我是觉得是在进入我们现在这样的一个时代里面，啊啊，可以说是思想文化的一些冲击啊，人权啊、民主等等，所以变成来到信仰的时候，我们也讲人权、民主。 所以你圣经的这个教导是由我自己做决定，我的选择。你牧者的这个呃教导呢，诶，我有人权呐，啊，我可以自己过滤而考虑，我不一定要听的。所以你叫我要顺服上帝了，哈哈，我我也不一定要听你的。 我自己也要考虑考虑，看看我要不要顺服嘛？我以为要考虑这个顺服呢，我会付出多少的代价？这个顺服呢，对我有益没有益？这个顺服呢，合不合我自己的意思？所以有些时候呢，基督徒说：“哎呀，我是顺服上帝。”其实说实在的，真的真的是好好的去问问自己，你所谓的顺服上帝，是不是有些时候是是顺你自己的意思？ 我在说，你顺服上帝，你说你顺服上帝，是不是顺你的意思？因为他合乎你的意思，所以啊，你就接受，然后你就啊高级。哎呀，我是顺服上帝。但是我们最明显的啊，就问问的就是，当圣经里面的教导、教导啊，讲台上的这个呃教导啊，还有他人的提醒，这些很多时候都什么，都刺激到。 跟我们老我的本性，啊，有所的这个不符合，也也在当中呢，啊，是我们个人不喜欢的，啊，所以我们来说是一个呃老我的一个挑战。那请问，在那个时候呢，你会是顺服神吗？你会听话吗？你会遵从圣经的教导吗？ 那才是真正的顺服，这是神对你说的话。我们一起祷告，天赋上帝，顺服是一个非常困难学习的功课，因为顺服其实很多时候就是要破碎我们自己的老我，让我们的这个思想、意念还有行为表现，完完全全的是合乎主你的心意。 来，呃，按照圣经的教导来行事为人的，但是主，我们有一个老我的本性，很多时候我们都不愿意将自己钉在十字架，完全的破碎。我很多时候我们还是想让自己的老我活着，很多时候就是要，呃，自己的这个意愿行为，甚至是在宗教行信仰里面。 多时候，我们都是为了要满足我们自己，所以祈求主帮助我们。因为顺服的功课是一个严重的事情，因为如果我们不顺服神的话，那其实很多时候我们就会给魔鬼撒旦来左右影响，我们早晚都会软弱跌倒，失去见证。我们祈求主帮助我们，奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与，我的动力。再说，转发就是宣教。为这马太牧场来祷告。说实在的，来牧场也不是说很多人，不过呢，那在当中呢，就是呃，衷心的来去牧养。希望大家得到帮助。那希望大家呢，呃，可以转发跟其他人一起分享。在当中呢，也欢迎。 啊，你能够在当中来做一些的思考、整理这些信息，然后在当中有所的启发。大家可以，呃，下笔写几个字，彼此大家鼓励鼓励吧。再见，上帝祝福你。